Osa viisi. Osa viisi. Eli e, onko yleisökysymyksiä? Joo, mä oon Mari Huusto, Mulla on kyllä sielläkin kysymys, mutta... Tota, on niin paljon, että löydetään. Niin- <laughs> tota noin, niin palaan taas tähän asumisasiaan. E, Tuossa Ossi sanoi heti aluksi, että hän toivottaa maahanmuuttajat tervetulleeksi Suomeen. Näin totta kai minäkin. Miten sä yhdistät tämän tervetulotoivotuksen ja sen, että meillä omistusasuminen on se pääasiallinen asumismuoto? Ja sitten toinen selkokielinen kysymys, mitä Merjavastilan länsirannalle tulisi? Kiitos. Hyvä. Okei, okay, eli, eli maahanmuuttajat ja asuminen oli kysymys. Mm. Ja miten me saan yhdistettyä maahanmuuttajat ja omistusasumisen? Mm. No tämä on har, harvinaisen helppo vastaus. Maahanmuuttajia pitää käsitellä tässä suhteessa kismalleen samalla tavalla kuin suomalaisia, eli myös maahanmuuttajien täytyy pystyä ostamaan Suomesta asuntoa. Eli kun he tulee osa pienipalkkaisiin töihin tänne, niin he ostaa asunnon ja seuraavat 20 vuotta maksaa sitä. Siis minä olen sillä kannalla, että myös pienipalkkaisten ihmisten täytyy pystyä ostamaan itsensä asunto. Kyllä, myös, pieni, mä toistan, myös pienipalkkaisten ihmisten täytyy pystyä ostamaan itsensä asunto Helsingistä. Ja tämä tota, täytyy pystyä tekemään asia niin, että se, ei, se, se on tietenkin selvää, että Eh, pienipalkkainen ihminen ei välttämättä, ei välttämättä pysty ostamaan Ullanlinnasta eh, neljä huonetta ja keittiötä. Mutta se, että hän pystyy ostamaan Vuosaarista yksin, niin meidän täytyy rakentaa yhteiskunta sellaista, että se on mahdollista. Mm. Siellä oli kysymys. Niin, vaikka niitä yksiöitä on, kuin pienpalkka, niin sinkku esimerkiksi menee ostamaan, niin siitä jää osalla, kun pankissa ottaa. Kun tulot ei riitä tähän lainanlyöntämiseen, niin se on siinä No mitäs maahanmuuttaja, kun sillä on vielä pienemmät tulot, niin se ei pääse pankkiin niin. Ilman työtä ei saa lainaa. Totta, tämä pitää ihan paikkansa. Siis, en, en mä kiistä, kiistä ollenkaan sitä, että etteikö tota, ää, tää, että sun pitää olla töissä, että sä pystyt ostamaan itsensä asumaan. Eli tää Mä oon töissä, kato, ja sit vakituinen työsuhde on, mä tiedän päiväkodisille töissä, ne on kertonut mulle, haluaisin ostaa asunnon, yksi vuosaansa. No. Se meni pankkiin ne las, teki laskelmat. Liian pienet tulot ei riitä, et saa lainaa. Joo. Siis totta, tämä oli, tämä oli oikein ongelma. Ja sitten tämän, tämän takia muun muassa... Sitten vielä to, toiseksi, sitten suuri osa on semmoisia pätkätyöläisiä, jotka niin kaupassa vaan muutaman tunnin töissä. Niin nehän vielä karkaa kauemmaksi. Ja, ja sä... Niillä on vielä pienemmät tulot ja työsuhde saattaa olla vain kuusi kuukautta. Saatte mitä Espa... Ne on yksinhuoltajia, kato, ja sinkkiä, mikä on just asunnon tarpeesta, muuttanut kotoa pois ei se ratkaise sitä ongelmaa. Jos mitä Espanjassa tapahtui, niin kaikki jos lainalla asunnolla, niin silloin koko maa nyt autiokyliä täynnä. Siis sitten sielläkö sä haluaisit tänne Suomeen? Kaikki, kaikki ottaa hirveitä velkoja ja sitten talous menee kuprulle ja sitten uidaan niissä veloissa. En mä näe Suomen ja Espanjan no kun niin, Kuitenkin siis, että asuntokupla tulee äkkiä. Onko sun mielestä Suomessa asuntokupla? Ei, mutta jos kaikki, kaikki, kaikki jos perustuisi velkaan, kaikki asuminen, mutta sehän perustuu. Siis eh, en, en, en, tiedä montakaan suomalaista palkansaajaa, joka pystyy ostamaan itsensä asunnon ilman asuntolaitosta. Niin, mutta jos sä haluat kokonaan vuokra-asumisen pois. En mä halua kokonaan vuokra-asumisen pois. Okei. Okay. Ei, siis nyt, nyt, nyt tehdään tämä homma ihan selväksi. Koska eh, siis se, että meillä on eh, asuntokantaa, siis 100 000 uutta asuntoa tarvitaan Helsingin niin se tuo asuntokantaa. Se tuo sitten sitä mukaan myös asuntojen vuokramarkkinoille. Ja äh, jos me mietitään näitä sinkkuja, niin sinkun täytyy pystyä myös Helsingissä ostamaan itsensä asunto. Ja tämä edellyttää sitä, että me oikeasti rakennetaan sellaista aluetta, tota, kuten esimerkiksi Kivinanna, Kivinovka, on sulla, Kivinovka sijaitsee noin 5 kilometriä Helsingin keskustasta. Se sijaitsee lähempänä kuin, tota, ää, kuin Nokian pääkonttori. Ja tällä hetkellä se on sellaista rytekköistä metsää, jossa ei ole juuri mitään tota, hyödyllistä käyttöä. Se ei edes ole kunnolla virkistyskäytössä. Meidän täytyy rohkeasti pystyä rakentamaan Helsinkiin, tota, ää, Helsinkiä sillä tavalla, että ää, saadaan sitä asuntotuotantoa jos me oikeasti rakennetaan tiivistä kaupunkimaista asuntoa, asuntoa esimerkiksi kehä ykkösen sisälle, niin se edellyttää sitä, että me ei joka ikistä heinäsirkkaa suojella. Itse asiassa Odes Soininvaara sanoi hyvin sillä tavalla, että kaikki asuntotuotanto voidaan keskeyttää sen takia, että aina jostain löytyy se yksi heinäsirkka. vähän me Ossi eri mieltä siitä, että mitä on tiivis rakentaminen? Mun mielestä tiivis on sitä, että rakennetaan valmiin infran äärelle, tiivisti korkealle, käytetään näitä nykyisin jo vapaana olevia ja jätetään jokaisen ihmisen ulottuviin myös virkistysalueita niin, että sinne pääsee ilman autoa. Tämä on mun ymmärrys tiivistä Mä itse pidän ongelmassa, että meillä on metropolialueella yhteistä kaavoitusta eikä yhteistä asuntopolitiikkaa eri kuntien kanssa. Ja tänne Helsinkiin on hirveä paine joka ainut niin kuin pläntti niin mennä rakentamaan. Joo, no jos nyt, nyt, nyt puhutaan metropolipuolella. Ensinnäkin vastaus Marjalle tuota tuohon, että tota, ei meillä hirveästi e- e- e- erimielisyyttä eri, eri siitä ole, että niin kuin mikä on tiivistä rakentamista, koska minä haluaisin, että Vuosaareen rakennettaisiin monta uutta sirusta. Siruksen tornitalo on hieno ja sellaisia pitäisi rakentaa erityisesti näiden, näiden niin kuin asemien seudulla. Niitä pitää pystyä rakentamaan myös muualla. Herttoniemen metroaseman seutu on toinen paikka, minne niitä pystytään vielä pykämään niin tavoitteita. Takalla kanssa korkeatalo. Hyvä, eli kor- tästä korkealle rakentamisen niin, toukko. Hyvä. Niin. Sitten on tuossa toinen kysymys. Niin, tota, toinen kysymys niin, tota, koski merirosvolla metsää, mä vastasin siihen kysymykseen jo, eli toisin sanoen niin kun en ole kategorisesti sen rakentamisen kieltämisen kannalla, mutta tota, eli siis merirosvolan metsän saa rakentaa, mutta kun otetaan huomioon että mitä arvokkaita alueita siellä on, niin ne, niistä pitää pitää huolta. Eli ne arvokkaat kohteet, kuten sitä pivunpelto, niin sitä pitää, sitä, sitä pitää kohdella hyvin. Täällä... Täällä oli itse asiassa sellainen että tota, ähm, mielenkiintoinen kysymys, tuli yhä, äh, sitä, se ei ole valitettavasti printattuna täällä. Mutta tota, jos on aikaisemmin Ville kysyä, niin mitä meidän saa siitä, että äh, toi Rastilan ää, äh, campingalue metroaseman vieressä, mitä sille pitäisi tehdä? Siis Helsingissähän pitää olla leirintäalue, kyllä. Ja sitten, sitten se on vähän sama Malmin lentokenttä, että sitä, ei, sitä, ei siellä taho löytynyt mitään muuta paikkaa. Minne se, me tarvitaan camping-alue Helsingissä. Toki jos sinne löytyy joku parempi paikka, niin sitä voisi miettiä, mutta se, sitä mieltä että Vuosaaressa ei kyllä riittävästi hyödynnetä sitä. Vaikuttaako tämä niin kuin Helsingin ainoa lerintäalueen tai Ei täällä ole mitään englanninkielisiä viittoja missään. Puhumattakaan, että täällä niin koettaisiin mitenkään niin kuin hirveästi hyödyntää sitä. Että täällä käy aika paljon turisteja. Mm. Aika usein joudun neuvomaan niin metroaseman lähellä, kun ei löydä täällä mihinkään. Et, et mä, mä en nyt nykyisellään ole sitä purkamassa koska ei korvaavaa vaihtoehtoa ole tiedossa. Tota, äh, henkilökohtaisesti, kun taas on niin se Rastalan äh, camping-alue sitä mieltä, että se kartan on hieno paikka, se pitää pystyä säästämään. Mutta kyllä se sijaitsee vähän sellaisella paikalla, että aika vaikea perustella, niin, että laittaisit etteikö sitä, sitä voisi käyttää. No se periaatteessa camping alue voisi sopia vaikka uutena. Uutena on ajoissa camping Hyvä, kun et ydinvoimalaitosta halua. <laughs> Sitten, siis tästä pitää kertoa semmoinen juttu. Jyrki Lohihan, joka nyt on jäämässä valtuustosta varapaikalta pois, niin hän 70-luvun alussa kävi tota, ylipormestarille viemässä adressi, missä vastustettiin ydinvoimalaitoksen rakentamista Uutelaan. siinä on oikeasti suunnitteilla tämmöinen. Joo, voitaisiin olla se reaktorin niin kuin lähipiirissä. Joo. Siis, äh, tota, mitä mieltä sinä olet ydinvoimasta? Nykyisellään, nykyisellään kyllä periaatteessa kannattaa, niin en ole hirveän kriittinen. Joo. En halua sitä kuitenkaan uutelaa. <laughs> Joo, ei, ei, ei siis, siis te, tehtäkö tiettäväksi, että ei, <laughs> ei kuitenkaan ydinvoimalla uutella. Eli eh, t- t- t- jos mä vastaan tuohon kysymykseen, otan sen seuraava yleisökysymys sulta, niin tota, eh, Helsingissähän oli itse asiassa sellainen suunnitelma, että Graanöön saarelle, joka on tuossa Vuosaaresta pikkasen, pikkasen matkaa kaakkoon, niin sinne itse asiassa oltiin rakentamassa ydinvoimalla aikana. Et se ei ole itse asiassa mikään tota, puhaa Ydinvoimalat ovat laitoksia, joka on jotka sopivat sellaisen niin puskurivyöhykkeen taakse. Et siinä pitää olla sellainen 100 kilsaa lähimpään <clears throat> asutuske- merkittävään asutuskeskukseen. Ihan sen takia, että jos siellä, jos siellä jotain käy, niin yhdyskunta kannattaa rakentaa sillä tavalla, että siinä, että siinä, on, siinä on välimatkaa. Se, tämä sama muuten pätee noin kaikkien niin taas muun raskaan teollisuuteen, että en mäkään rakentaisi niin, että uutellaan mitään terästehdasta. Niin. Mutta ydinvoimalla viereen terästehdas sopisi aika hyvin. Mennäänkö eteenpäin? Se on yleisökysymys. Ja mä ajattelin vaan tästä asuntopolitiikasta, että jos sovitaan, että lyödään riita poikki tässä kohtaa, koska tämä nyt rupeaa vähän niin junnuttaa edes taas. Mm. Ja tuota noin, niin sovitaan sillä tavalla, että tietty määrä täytyy olla vuokra-asuntoja ja tietty määrä sitten omistusasuntoja. Eikö tämä ole aika simppeli homma? Ja siihen kommenttina, kun täällä äh, merirosvikossa ollaan, niin silloin tosiaan 90-luvulla asunnon täältä osti. Tämähän oli 50-50 tilanne silloin, että täällä on omistuksen vuokra Mutta yhteiskunnan muut rakenteet aiheutti sen, että tässä tuli vuokra Eli tätä hävisi, eli tavallaan ei ihmisen perustoimeentulosta ei pysty pitämään sitä huomioon. Sen verran vaan, että mä kun on vuokra ja omistusasuminen, niin mikä tämä hitas asuminen sitten on? Että mä en ole ikinä oikein ymmärtänyt tätä, että mikä siinä idea, että se ei nyt oikein se on vähän tällaista tuettua omistusasumista. Että, ja, onko se niin kuin, näin niin kuin porvallisen tai dema, demarin kannalta hyvä vai huono asia? Joo, jos mä vastaan ensin tuohon tota, äh, kysymykseen, sitten, sitten kommentoin. Sitten jos Vilsa kommentoi vaikka hitaksi, niin mä kommentoin siihen, sopiiko näin? Sopii. Äh, tota, 90-luvun lamalla, kun iski, niin siinä vaiheessa Merilastilassa kävi semmoinen temppu, että täällä, tota, täällä lakkas rahoitus yksityisen asuntorakentamiseen. Eli tämä on tässä yksi suurimpia niin kuin ongelmia, että, että ei saada asunto, asuntorahoitusta rakennusyhtiölle. Joten Helsingin kaupunki halusi pitää niin kuin rakennustuotannon voimassa. Ja tämän takia sen alueen itse se profiili muodostui niin kuin, ihan kaupunkinormien mukaisesti liikaa, tota, äh, liikaa tota, sosiaali- sosiaalisen asuntotuotannon pohjukseksi. Tämä olisi oikea syy siihen. Mutta Ville, sinulla oli hitaksi kommentti. Niin, niin varmasti se hitakseenhan liittyy tämä niin kuin, aina huoli siitä keinottelusta, että ne päätyy sitten niin kuin, asuntokeinotteluun. Mutta mä itse näkisin sen niin, että koko se järjestelmän purkaminen ilman, että parempaakaan on olemassa, niin ei, ei, ei ole sinänsä järkevää. Se on mahdollistanut kuitenkin valtavan määrän ihmisten mahdollisuuden hankkia tämän, mistä sä haaveet näistä omistusasuntoista. Ja tavallaan sitä kontrollia pitäisikö lisätä ja oikeasti. Kyllä tietyissä asioissa voi yhteiskunta olla vähän tsekkaamassa taustoja ja sitä, mitkä, mitkä käyttöön ne asunnot menee, laittaa siihen ehtoja, että sitä ei saman tien olla sitten myymässä niin kuin eteenpäin tai jotakin, vaan se nimenomaan tulee sen ihmisen oikeasta asuntokäytöstä. Kokoomus haluaisi ihmiset lopettaa hitaaksi. Joo koko hitasjärjestelmä täytyisi purkaa. Miksi? Jos vaihtoehto sille asialle on se, että hitasjärjestelmälle annetaan hitasasunnon saajalle, hänen pitää maksaa siitä asunnosta arpajaisvero. Tämä johtuu siitä, että se hitas on järjestelmä, joka ottaa muilta kaupunkilaisilta taas hyötyä. Ja sitten se antaa sen sille, joka, saa, joka on sen verran onnekas, että se saa asunnon. Ja tiedättekö mitä, että sinne hitaskämpille tehdään? Niitä ei myydä vaan ne pistetään vuokralle. Niin. Ja sen jälkeen, sen jälkeen, koska niille vuokrille ei, ei pysty asettamaan mitään rajoitusta, niin sen jälkeen meillä on kerrallakin yksi kappale herrasmiehiä, joka omistaa Helsingistä 14 hitaskämppää. Ja se pyörittää bisnestä sen avulla, että se vuokraa niitä eteenpäin. Ja yhteiskunta tukee tätä hommaa, niin onhan tärkeä No, Lainsäädäntöä voidaan kehittää mitä tahansa keinottelua vastaan oikeasti. Val- valvontaa ja muuta. Mikä se asuntoministeri kanta oikein ollut kanta olikaan? SD, mutta hän ei kannata tuota hitasjärjestelmää purkamista tuosta vaan. Siis tämähän on kaupunginkohtainen kysymys. Niin. Eli siis eh, lainsäädännön, lainsäädännön muovaaminen sellaiset mm. muotoon, että me pystytään tällaiset porsaanreijät tutkimaan, niin se on aika vaikea, tosi vaikea, vaikea juttu. Niin. Se ei ole helppo. Hel, paljon helpompaa ja fiksumpaa on se, että Helsinki lopettaa sen hitas järjestelmän ja käyttää ne rahat muuhun sosiaaliseen asuntotuotantoon. Olkoon sitten vaikka tavallisia kaupunginvuokra-asuntoja asumisoikeusasuntoja tai muuta vastaavaa. Mutta se, että me pistetään tällainen lottokoneesta pystyyn, jossa muutamat onnekkaat saavat itsellensä käytännössä mukavan sijoituskämpän, niin eihän siinä oikeasti ole järkeä. Niin, että asunnon omistamisella ei ole järkeä, jos se panee sitten kaikkia tuloja rikkaille. kyllä, Tämähän on kannavoitantila. Niin, mä olen asunut Pitaskammassa. Oli ensimmäinen tai toinen mikä. Niin. Kyllähän sen pystyy ohjaamaan. Kato, kaupunki omistaa tontin, jos halutaan tätä, mutta kokoomus ei halua tästä tätä. Se haluaa purkaa koko systeemin. Se pystyy ohjaamatta ei mennä tämmöiselle kenttelille. Täällä kaupunki pystyy valvomaan sitä, kun se maksaa vuokraa tuolla. Siis sieltä, pystyy, sieltä kautta pystyy ohjaamatta. Siinä vaan asuu semmoinen henkilö, kelle se on tarkoitettu. Niin, tästä tästä tulee se ongelma, että nyt on omistusasunto, niin, mutta kun, niin, siihen tulisi, se... kun sitten, kun perustetaan se yhtiö, niin siihen tulisi määrätyt säännöt. Se, minä kun muutin kato siihen, niin silloinhan ulkolaisten omistajia sanotaan. Mm. Kun meillä oli japanilainen, niin hänellä oli vaimon nimi siihen. Mm. Ja nythän meillä on poistunut nämä hidasäännökset yli 30 täydellä. Niin, tässä on sellainen ongelma, että jos oikeasti joku omistaa jotain asiaa, niin siinä vaiheessa yhteiskunnan tulee ongelmaksi se, että, että minkälaisia niin käyttörajoituksia sille omaisuudelle voidaan asettaa. Ja tässä on tämä rakentaminen. Ei voi, voidaan muuttaa Niin mä haluan... Kieltää, kieltää omistamasta että miten tämä yhtiöjärjestys voitaisiin tehdä, kun menee tosi vaikeaksi. Meillä oli kato hidas aika yhtiöjärjestys, nyt kun se poistui, niin meidän piti tehdä uusi. Mm. Siellä on määrätyt seikat, mikä millä pystytään ohjaamaan sitä, että se ei mennä, niin kuin sanoit, menee ylleen. Ei se meilläkään mennyt, jos se on mitään. Se, menee, se menee, sijoit, se menee, se menee ammattimaisella asuntosijoittajalla. Tämä on se ongelma. Ei, se kaupunki, kun valvoo sitä kato myyntiä, niin Miten se voi mennä? Kaupunki valvoo sitä myyntiä vain silloin, kun se ensimmäisen kerran niin, myydään. Se sen jälkeen, kuka tahansa, joo, sen jälkeen kuka tahansa saa myydä. Nykyisellään, mutta sitä voitaisiin muuttaa. Se haluaisitko oikeasti niin rakentaa joku se uuden järjestelmän, jossa tota, lähdetään puuttumaan ihmisten yksityisomistukseen? tämä on se, on se perusongelma. Niin, niin siis se on varmaan kokoomukselle ihan mahdoton ajatus. Niin, se, että koske, puututaan niin yksityisten ihmisten... Se, se, että, se, että julkisella tuella annetaan jollekin asuntoja, ja sitten sitä ei saa, sen jälkeen ei saa enää mitään mitään puuttua. Niin, niin, niin tässä, tässä tämä just onkin. Eli, eli, tuota... Kokoomuksella on pyhä asia, että yksityinen omistus. Pitää paikkansa. Niin on. Se on, se on, tär, se on tärkeä asia. Ja tota, mutta, Sitten ollaan ongelmissa. Huomaatko Ville, mutta tässä on sellainen eh, tyypillinen juttu, että tota, kokoomus haluaa poistaa sen ongelman lähteen. Sä haluat puuttua, lähteä korjaamaan niin paikkailemasta systeemiä. Niin. niin. Ja oikein, oikein, oikein arvo. Hyvä. mä tätä vähän rentouttavaa kysymys. Jussi Solberg on kysynyt,